parte 2. Enfim, eu vou ter que pausar aqui porque... tem Eu consegui fazer isso! Porque não tá indo, cara! Sobrou isso de água aqui no potinho. Isso dá pra você ver? Então, eu vou ter que encher aqui o, o potinho e... É, porque eu não tô conseguindo tacar o negócio aqui, a água aqui. Que ele fica boiando, ele cai depois. Será que a gente tá pra rápido ele vai? Hum, vou ter que pausar o vídeo. Era vídeo sem corte, no outro também tive que pausar. É, Espera aí um pouquinho. Então, velho, aquilo lá deu pra encher isso. Porque a água tava caindo. Vou pegar um copo e vou encher esse copo. Pra ver se no copo pelo menos ele vai. Eu nem sei se, se eu já tinha enchido esse copo. É. Pelo jeito eu já tinha enchido o copo, mas eu não sei se vai dá, vai dar uma funcionada. Então, para ajudar, ó, eu vou ligar a torneira. Para dar uma ajudada, né? Um copinho desse não vai encher isso aqui. Não é possível com um copinho desse encher tudo. Olha lá, ele levanta, ele flutua. Não vou mexer, velho. Porque tá dando certo. E eu não sei. Isso aqui não tá molhado, velho. O que, que eu ia... iria... Você queria fazer diferença? É copo, gente. Mesma coisa, não é a mesma coisa? Vou deixar encher com a pia mesmo, normal e... Não foi. Vou botar assim. Assim tem que ir, velho. Não é possível. Não, ele se afasta. se eu ficar segurando. Pi, vou ter que ficar segurando. Senão não vai Vocês querem, vocês querem fazer piscina? Vocês querem fazer piscina? Vocês querem fazer piscina, mas vocês vão ter que ficar segurando. Enfim, é isso. E foi a minha piscina e tchau. Se vai ter parte 3, eu não sei.